in the mix with DJ Dave. लड़की को लाकर तेरे लिए लड़कों से लड़ाकर बस तेरी पर बर्बाद इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ क्या करूँ तो What's up, dog? Shit, brother, shoot to the wind. What's good with it?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 गई आग